那不念，那不离，你妈是死，那不够。在你妈那带你那个不懂我。 Tu mano te wa te no mi ka be la na ta nga wa te no ji go be hu ta cha nu ni te ne lo kwa du ma nga nu kadıma 答案，我陪侬只顾陪他唱，侬现在若挂住我啊，侬现在想我。 一那过去，一了别离，那对你不够，也是充满的过去，够用。 senauku Zani manuteni nuku p e d u n g